сүйген қызыман қат келді мына а сүйген неме ұстай келе жоқ неме мен сүйген қызыммен ұрышып кеткенмін армияға келе қанда. көптен бері сөйлебей жүрөт өзі короче братан любой қалтылдағыңменен о жизни по жизни сөйлесіп қойғанға духың жетеді ез же ей братишка казаки балықта жүн болмайды бақада жүн болмайды шошқаның арығы болмайды егіндің сарығы болмайды согласись братишка музыкантишка өзіңдері лампочка жараспай қалыпты саған мынау шапочка не объяснил Сау, ол театр ба? Театр? көрсетпайды бұл деген чоң театр жерде талантты кишилер жасайды неге келіп мен театрда иштесем болады болот театрда істе бірақ өнөрүң бар талант керек бул жерде ырдаш керек өнерлің өнерің бар ғой бос жүргеннен ушул жака иштесемби дедим анан бош болсоң бияка келе бересиң атам бош жүргөндөн көрө театрга барып иште деди эле айнаш майрам кандайсыңар жақсы сіздерге жаңа қыз алып келдім айдина ушул жакта жашайсың макул бул ушул жакта жакшылап э сүйлөшүп эме Қанша канча кыз жашайсыңар эки кыз жашайбыз а ушуна мен менен үч бала бар ооба үчөөбүз балабыз мындай бит сит жокпу мен бит деп кетпеймби? ай каякта битти айтасың биттин баарын таракандар жеп кетпедиби такси такси такси такси опа ассалаумағалейкум алейкум ассалам автовокзалга кандайынан кетет автовокзалга оң жол турбайбы түп түз кетсеңиз автовокзалга барасыз түп түзбү? түп түз барсаңыз түп түз барған автовокзал түп кете таман салам алейкум салам ушул мен сизди эшегиңизден тааныйм да ошо да эшектер эшекти жакшы тааныйт да жолдош жокер бул тамекинин қалды кимдики биле албадым жолдош улукбекан тезірек білбе жарайт эч кимдики эмес экен жолдош улукбекан алып чеке берсеңиз болот ассалаумағалейкум Алейкум ассалам бош бошсыз ба бошмын бошмын бош бош та бош бош ана брат мындай билеп эле түшпөс барчылар эй бактете кылып бийле тапкан экен бийлей турган ата неге сілер гаишниктің астынан өтіп бара жатқанда жай қыңырап жүріп қаласың гаишниктің алдынан ақырын өтіш керек ақырын түсініп жатасың ба неге мен қорқасың мен қорқма ол гаишниктер деген бала қиял болады алардың алдынан ақырын өтпесең машинаның астына байқамай шұрқап жай мен қызық болды қызық түгел өзі мен ұзатып шыққанда бұның үйүнө конокко келгем өзү отуруп алып кетип қалды ата о пионер болгонсузбу ооба пионер болгонбуз эмне кылчу анда токойго барып от жакчубуз отун чогулчубуз андан кагаздарды чогулчубуз эмир чогулчубуз эмир болгондун сонунда а бомж болгон турбайсыңарбы сени чакырганымдын себеби кокусунан көз жумуп кете турган болсом айылдагыларга атабыз спидтен өлдү деп сөз таркаткыла макулбу жок ата эмнеге бул деген жаман ооруда илек O sen Ocean tipsestan katsana. Binilgönden giyin. Kafana. Ah. Hiç kim tiş baby deyin da. Aleykselam, aleykselam. Ben Svet nahçasını geldim hele. Ya? Svet nahçasına geldim hele. Uyga arbayt böyle, uyga. Ачпайт айтады Ачпайт да ашып да кеше почтаға барса бек үйде да кемпіріме чалайынбы? үйге берші телефон телефон алло ай бабиче свет дегеннің ақшасын беріп қой есікті ашпай қойып тұрсың бұл свет бала келген екен ошонысын толық беріп қой азыр барат. жаш бала екен бұл кеткічекти аркы ар жақтағы уыры светтерді сура тұр мақұл ба деньги деньги все а Нурбек, мен аябай шашып атам А, мен аябайле шашып кантырбайм да кечигип атыптырмын нұрбек Сен галстуктарың өзің үтіктеп алчы макул бұл? мен еме, помада сүйкөгім. а сүйкөгөм сүйкөгөм помаданы сүйкөп алгам калганын өзүң бүтүрө бер мен кеттим э А, мен, мен, мен. бүтүрүп ал өзүң макулбу мен кеттим жакшы